Son poème Ray Madagascar parle la mort El titolo, Voninkazo adaladala Voninkazo adaladala, voninkazo tsy misaina Fa mamono samirery eny an-tany karakaina Ny manodidina rehetra efa ringotra avokoa Efa tapitra matory izy irery no mifoha.